Isso, Gusta. Força, aí. Vai lá, Matheus. Opa, tem que entrar reto embaixo da bola. Isso. Vai forte nessa bola, força. Isso, aí, ó. Ó, vamos, vontade. Aí, entra embaixo e faz o toque. Força, entrou embaixo e faz o toque. Agora deu, ó. Isso. Isso, Manu. Isso. Força, Vitória. Isso. Isso aí, Ana. Boa. Isso. Força, entra, vem. Isso aí. Isso aí. Muito bom. Força. Isso. Não passa da bola. Cuida para não passar da bola. Mais forte, bem forte. Aí, agora é o capricho agora. Isso. Sempre tentando levantar a bola. Isso aí. Isso. Isso. Isso aí. Isso, Aninha. Isso aí. Boa. Boa. Deixa eu ver aqui, Micaela. Opa, muito alta, muito alta. Isso. Boa. Pode começar. Isso. Isso, joga pra cima e sai. O outro entra embaixo. Ele joga a bola pra cima e ele vem aqui. Joga pra cima e sai. Isso, ele entra na bola. Joga pra cima e sai. Isso. Isso aí.